saya nak unboxing barang yang saya dah beli dekat Shopee. So barang ni saya rasa apa? <laughs> okay jom kita lihat sama-sama. okay saya nak ambil gunting dulu. Sorry. Okey. Okay, kita nak buka unboxing katakan ni. Okay, macam mana? <laughs> buka macam ni je. Oh. Hmm, eh. hmm. Tadi saya dah banyak unboxing tapi tak ambil video sebab tu barang cousin I. By the way, barang I pun dah sampai juga. Oh my <laughs> god. See inside banyak guys apakah ini I'm not sure eh? oh my god I'm so very excited guys kuku palsu guys okay alangkah banyaknya I beli hari itu dalam berapa kotak dekat dalam ni ada berapa? I tak tahu sebab ni first time I beli. I have a number 6, number 4, number 10. Um I think also same sebab bukan kata I tak tahu memilih tapi I ikut warna yang sama dengan kulit I cantik gitu. Okay guys, banyak sangat nih setahun pakai. Tapi I tak tahu pasang. Seriously, apa nak beli ni kan? Mampu, lah nak. Okay. This one nombor sepuluh ada berapa kotak? Jap. Tunggu ya. Betul ke I beli ni? masalah pula Ok, jap I check dulu dekat phone I hari tu beli apa eh, I tak ingat Nombor 10 ada 3 Nombor 10 ada 3 Ok, correct eh? Ok, ni nombor 10 guys Nampak tak? Warna dia macam ni Hmm, cantik Oh, gitu Tada. Kita tak pandai sangat mengecat kuku, kita belilah kuku palsu, guys. Okey. Nombor 10 ada 3. And then number 6 berapa? Ada 3 juga. Number 6. Oh. Number 6 warna jeruk ni Wait, wait, wait. Ah. <laughs> This number six. Nampak tak? Nampak tidur ni. Macam nombor lapan je aku tengok. Jap, Okay. Okey, warna dia macam ni. Okay. boleh nanti kita pasang sama-sama guys Okey. Nanti kita pakai sama-sama Okey. ni number 4 Number 4 4, 4, 4, 4 color macam ni okay. pilihan dia banyak by the way yang ni je yang I suka warna ninja yang I suka dekat kedai tu tapi berbaloi lah beli ni sangat-sangat murah uh, from China okay, eh, I beli ni guys ya Tuhan Tuhan apakah dah jadi duit habis <laughs> maaf guys I tak pakai makeup hari ni by the way tak apa tak cantik tak apa asalkan pandai asalkan pandai apa? Pandai memasak. Gitu. Okay. Um, hari ini I nak pakai um, 10, 6 dan 4. I nak pakai mana satu? Eh? Um, sorry. I nak pakai um, ini cantik kan ke kuku I? Bagus tak? Takut nanti apa ni kuku ni lebih besar daripada kuku number 10 number 10 sorry susah guys inside have oh my goodness I like oh dekat dalam ni guys dalam ni ada ni size dia okay size kuku ni okay macam ni nampak kedok ni okay dekat dalam dia ada pencukil tak tahulah maybe kita buat apa ni kulit kita kulit ke ah uh, kulit kita skin inside buat bersih-bersihkan dan ini untuk mencukir kot I kurang pasti sebab I nak beli ingin mencuba ok ini untuk membersihkan kita punya kulit see tada nampak Okey, dan juga ada pembersih cleaning bag. Okey, setiap kotak ni mesti ada ni guys. Untuk kuku kita, cuci dulu sama ada ada bekas cat kuku kita ke tak berapa nak bagus ke kuku kita kita apa ni prepare dululah untuk kebaikan kebaikan kulit dengan kebaikan kuku asli tapi kita pakai yang palsu. Okey, ni dia punya stiker untuk apa ni? Untuk gam kita punya kuku palsu. Okey, si dekat ni ada berapa? Ada belahan tengah, belahan tengah ni untuk kuku yang sebelah kanan dan kuku sebelah kiri. Okey. Wow, bagus guys. Sesiapa anda di luar sana ataupun yang sedang menonton video I, bolehlah try beli dekat sini. I tunjuk dekat sebelah sini, okay? Siapa nak? Pilih je guys dekat si dekat ni Shopee. Sangat-sangat berbaloi. I beli masa tu dalam satu ringgit ke sebab banyak promotion dekat Shopee tersebut tapi agak lama sikit lah nak tunggu dia maybe apa ni um, ada apa ni level-level dia dekat penghantaran ghetto I tak tahu nak bercakap guys aduh ah geram Okay, sekarang kita nak try macam mana nak pakai kuku palsu. I tak tahu guys by the way, kita search dekat YouTube dulu macam mana nak pakai takut nanti tersalah susah. Tapi um I fikir kan bagusnya pakai ni, pakai stiker ni lah sebab kita baru-baru pakai ni pun dah cukup tapi I tak tahu nak pasang dia macam mana. Cuma saya pernah tengok dia orang pasang pakai glue macam tu tapi bukan glue untuk paper lah dia perlu untuk melekatkan um, dia punya ni kuku palsu that is crazy guys oh my god okay i beli dekat kedai yama 02.my okay ni dia punya kedai jangan lihat dia ada promotion sebenarnya harga asal dia ringgit 80 sen. By the way, I beli ni satu ringgit je guys. See? Nanti I nanti I apa ni screenshot letak dekat sini ya sebelah sini. Okay, dekat sini sangat murah. Okay guys, akhirnya sudah pasang juga kuku palsu kita. Tada! Ini hasil dia. Cantik tak? Cantik. Okay, wait a minute. Okay, ini dia. Cantik tak? Okay, sorry sangat-sangat sebab video yang saya semasa memasang kuku pasu ni ada masalah guys. Sorry sangat-sangat guys, guys. Sebab kenapa um, video tersebut saya tak sempat rakam aduh hai. Oh, tapi tak apa maybe I akan buat tutorial macam mana nak memasang kuku palsu nanti, okay? Guys, siapa kalian yang suka video saya, jangan lupa guys, subscribe, share dan like, okay? Biar saya bersemangat lagi untuk membuat konten. Um, hmm, itu saja dari saya. Okay, jangan lupa guys, subscribe, share dan like, okay? Thank you, thank you so much, bye!